саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз әрине оныншы сынып физикасы ә, жаңа тарау газ заңдары деген тарауды қарастыратын боламыз бұл жетінші тарау жалпы айтқан кезде біз осыған дейін ә, ның негізгі теңдеуін қарастырдық оған байланысты есептер шығардық иә ал енді соның жалғасы ә, ның негізгі жалғасы бұл идеал газ теңдеуі деген ә, негізгі тақырыпқа келдік олай болса бүгінгі қарастыратымыз жиырманшы параграф идеал газ күй теңдеуі деген тақырыпты түртіп қоямыз дәптерге әрине ә, бүгінгі тақырыбымызға арқау болатын негізгі күтілетін нәтижелер есеп шығарған кезде әсіресе обт есептерін шығарған кезде осы идеал газ күй теңдеулеріне байланысты есептер келеді сол кездерде сендер қалай шығару керектігін бүгінгі сабақта үйреніп білетін боласыңдар так олай болса біз тоқталайық жалпы идеал газ дегеніміз не идеал газ деп бұл молекулалар шексіз аз көлем алатын серпімді ә, ширектері болып табылатын және өзара әрекеттесуі тек олардың бір бірімен тікелей немесе ыдыстың қабырғасымен соқтығу кезінде ғана ә, білінетін газ болып табылады яғни идеал газ қазіргі таңда бізде өмірде жоқ деп қарастырамыз иә? иә ойлаңыздар да молекулалар шексіз аз көлем алады мүмкін ба қиын иә мүмкін емес яғни бұл өмірде жоқ газды айтамыз газ деп ал енді осыған байланысты өз тұжырымдарын жасайды жалпы клаперон теңдеуі деп қарастырайық клаперон яғни ә, бенуа клаперон қарастырған ол не дейді массалар бірдей болатын болса ол кезде пв бөлінген температура константа дейді пв бөлінген температура константа дейді бұл ә, клаперон теңдеуі ал енді ә, менделеев клаперон теңдеуін қарастырайық енді иә менделеев клаперон теңдеуі бойынша яғни газ теориясы бойынша ең маңызды зерттеулер жүргізеді ол 1874 жылы клапрон теңдеуі өзгеріс енгізеді яғни ә, менделеев өз несін енгізеді ол кезде не істейді менделеев дейді жалпы <clears throat> бізде зат мөлшеріміз бірге тең болған кезде пв бөлінген температура тең универсал газ тұрақтысына дейді немесе пв тең нью деген өзінің заңдылығын шығарады яғни мынау көлем бізде иә мынауымыз көлем мынау қысым мынау зат мөлшері универсал газ тұрақтысы температура немесе біз айтқанбыз мына жерде қарайтын болсақ зат мөлшеріміз масса бөлінген маляр масса деп қарастырып орнына қойып былай форманы түрлендірсек те болады иә нәтижесінде менделеев клапейрон теңдеуі осылай шығады екен ал енді менделеев клапрон яғни ұсынылған идеал газ күйінің теңдеуін қалай қарастырды бізде ә, э, естеріңде болса мына бір формула едік иә қысымның формуласы ал бұл жерде n деп жатқанымыз ә, э, не молекула концентрациясы орнына қойған кезде осындай бір форма түрлене ма түрленеді одан кейін қараймыз мынау бері қарай келдік осы жерден біз пв бөлінген температура дейтін болсақ nk болады да нәтижесінде мынаған тең болды ма а значит бірінші қысым көлем температура екінші қысым көлем температура тұрақты яғни константа өзгеріссіз деген сөз білдіреді деген сөз нәтижесінде осылай қарастырып кетеді иә яғни біз осы жерде білуіміз керек болған негізгі нелеріміз бар ол мольдік масса дейміз әрине бізде әрбір нелердің өзінің мөлтік массасын жазып көрсеттік сендерде білмеген жағдайда осылай түртіп қоямыз иә бұл керек негізгі мөлтік массалар есептерде көп кездесетін ә, элементтердің мольдік массаларын қарастырдық ал енді бізде сонымен идеал газ күйін теңдеу немесе менделеев клапирон теңдеу деп келеді яғни екеуі де бір нәрсені айтып отыр бізде екі атау бар яғни идеал газ күй теңдеуі десе де немесе менделеев клапирон теңдеу десе де біз пв тең нью жазамыз немесе мына бір формуланы жазамыз немесе былай жазсақ та болады деген сияқты бұл негізгі формуламыз мынау міне қысымның көлемге көбейтіндісі тең ню зат мөлшерінің универсал газ тұрақтысына және температураға көбейтіндісі бұл бізге ә, менделеев теңдеуін береді екен да осы жерде жеке жеке тоқталып кетеміз қазір алдағы уақытта бұл жерде форманы түрлендіріп көрейік міне қараңдар біз жаңа айттық иә зат мөлшерін былай масса бөлінген маляр масса деп алсақ болады немесе қалай жасақ болады тағы нью йоркта тең n бөлінген а деп алсақ та болады иә алтымен үшеуін немесе тығыздыққа байланысты болатын болса былай бұл форма қалай шықты п тең масса бөлінген көлем былай бүйтіп көлем бөліміне түседі маляр масса бар рт яғни мынау бізге нені береді тығыздықты береді деген сияқты осылай форманы түрлендірсек болады немесе ә, газдың массасын тап дейтін болса осы жерден массаны табатын болсақ форманы былай түрлендірсек те болады екен міне да мынау бізде маляр массамыз ал немесе газдың тығыздығын тап дейтін болса мына бір формуламен міне мынандай формулалар бар газдың тығыздығына байланысты осы формулаларды түртіп қойсақ болады бұл сендерге түрленген формулалар яғни керекті болады есеп шығарған кезде иә ал енді мына жерде міне тоқталдық жеке жеке мысалы п деп жатқанымыз не бұл п деп жатқанымыз газдың қысымы бұл газдың көлемі зат мөлшері универсал газ тұрақтысы температура молекула саны авогадро саны масса маляр масса немесе мольдік масса барлығының несімен өлшем бірліктерімен жеке жеке біз тоқталып шықтық бұл бізге керек болады неге есеп шығарған кезде ненің не екенін білу үшін иә ал енді ары қарай осыған байланысты міндетті түрде бір есептен шығару жолымен көрсетеміз міне мәндер берілген иә яғни бүйтіп тоқталайықшы міне қарайық егер идеал газдың қысымын үш есе арттырып ал көлемін екі есе азайтсақ дейді иә онда оның температурасы қалай өзгереді давайте осы дәл осыны не істедік ә, міне азайттық көлемін екі есе азайттық кішкентай болып қалды ол кезде міне бүйтіп жазамыз міне иә ә, көлем екі есе азайған кезде былай жазамыз и бізге температураны табу керек формуланы жаздық менделеев клапейрон теңдеуін жаздық осы жерден біз температураны тапқан кезде не болады екен ә, үш бөлінген екі болады деп қарастырамыз немесе мынандай формат қарастырдық мына келесі есептің шығару жолымен яғни осылай есептердің барлығын шығар жолымен ашып сендерге көрсеттік нәтижесінде осылай формулаларды не үшін неге өйткені есеп шығарған кезде сендер қиналмасын дедік да ары қарай енді тағы бір есептің шығару жолын көрсеттік міне ә, бізде көбінесе осы есептер ұбт да көбірек кездеседі сол себепті біз қалай шыққандығын барлығын бақылап отырып есептерді ә, мұқияттылықпен қараймыз иә міне енді қорытынды жалпы идеал газ деп теңдеу не бұл менделеев клапейрон теңдеуі екен иә жаңа айттық формуласын жазып қойдық универсал газ тұрақтысының неге тең екендігін білеміз универсал газ тұрақтысының несін міндетті түрде бізге өлшем бірлігін сұрайды сол себепті бұны білуіміз маңызды яғни <clears throat> ұмытпайық келесі кеттік енді идеал газ күй теңдеуі деп отқанымыз не екендігін айтып кеттік ал енді үйге тапсырма ретінде яғни пысықтау осы тақырыпты меңгердік қаншалықты меңгергеніміз меңгермегенімізді біз осы есептерді шығару барысында көбірек біліп аламыз түсінбеген есептерің болса комментарий ретінде қалдырамыз немесе осы видеоның астына номерімізді қалдырамыз ватсап арқылы сұрасаңдар болады бүгінгі сабағымыз аяқталды келесі сабақта жолыққанша құрметті оқушылар сау болыңдар